English ESSEC Экспресс Супер Современный Эффективный Курс Хочу все знать. Здравствуйте, меня зовут Пит Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале The English. Сегодня урок номер 38. Его тема – предлоги after и before. Дорогие друзья, в английских предложениях, как и в русских предложениях, без предлогу не обойтись. Они являются составной частью для того, чтобы сформировать правильно предложение. Давайте посмотрим на предлог «авте», который в основном переводится как «после», а может иногда смысловой оттенок нести. «Закройте после себя дверь». Но ну, мы не говорим «после себя», а мы говорим «закройте за собой дверь». Но это мы рассмотрим чуть ниже. Итак, предлог «авте» переводится как «после». Давайте рассмотрим это на примерах. Я всегда гуляю в парке – я всегда хожу в парке, но гуляю переводится как вок. Итак, я всегда, I всегда, always гуляю, walk или хожу пешком в парке, где предлог at the park. После восьми. После переводится как after э, после 8, можно сказать 8 o'clock, после 8 часов. Но не поймешь, это утром 8 или вечером. Поэтому гуляют в основном вечером, потому что работаем днем и с утра. Поэтому говорится PM. PM. Это после обеда PM. До обеда AM. AM. После беда. PM. Итак, как будет? Я всегда гуляю в парке после восьми. I walk. Я гуляю at the park. At the park. Я гуляю в парке всегда. Always. After. После. 8 p.m. 8 p.m. I walk at the park always after 8 p.m. 8 p.m. после 8. После школы он идет домой. Ну, предложение в настоящее время после переводится как «авто» после школы, after school, он идет домой. He goes to home. He goes to home. Никаких the. Куда? Домой. Домой, в школу, на работу. To home, to work, to school. The артикль не употребляется. После школы он идет домой. After school he goes to home. А как сказать мы идем домой после школы? После школы мы идем домой. After school we go to home. После обеда она моет посуду. В настоящее время она моет посуду. Посуда dishes После обеда как будет? After dinner, after dinner, она моет. She washes. Она утверждение, настоящее время в единственном числе, она моет. She washes тарелки, тарелки plates, ну, в данном случае посуда, dishes, dishes, посуда может быть еще чина, чина, washes, dishes, посуду. She washes dishes. Она моет посуду. After dinner. После обеда. Закрой за собой дверь, пожалуйста. Это как раз тот случай, когда мы можем забывать, что можно вставлять предлог «авто». И часто думаем, как же закрыть. Закрыть – туша. Закрой shut the door. Закрой дверь. After you. После себя. After you. После себя. Или буквально за собой. Shut the door. After you, please. Shut the door. After you, please. Закрой за собой дверь, пожалуйста. Дорогие друзья, в этом формате мы ознакомимся с предлогом before. Он буквально означает перед. Перед чем-то. Перед кем-либо. Или что-либо. Before. Или до. Ну, например, до войны. Там, до четверга, до позавчера, ну и многое другое. Итак, давайте конкретно посмотрим на, на предложениях, где используется предлог before. Американцы говорят чуть-чуть before, выговаривают в конце r, «er», r, «er», before. Итак, она стоит перед своим учителем. В настоящее время она стоит. Ну, утверждение, единственное число, она стоит, значит, в конце глагола s добавляй, не забывай. Перед, перед кем-либо, before, before, если она перед своим учителем, и учителем ее, хё хё хё перед своим учителем, хё тыче она стоит. She stands перед своим before her teacher перед своим учителем. She stands before her teacher. Я всегда прихожу домой до шести. До шести. Здесь тоже будет использоваться прибор перед шестью или до 6. Но мы не говорим в русском языке перед 6, но смысл тот же. Before переводится как до. Итак, я всегда, I always, приходить, to come, домой, куда, to home. The не употребляется, вы знаете. Куда? Домой. Куда? В школу. Куда? На работу. Никаких the. Итак, я всегда прихожу домой. I come to home. Я прихожу домой. Always всегда. Before до до 6 p.m. p.m. после обеда. 6 p.m. до 6. Before 6 o'clock. Before 6 p.m. Эм, после 6 часов, после обеда. Э, до 6 часов, вернее, после обеда. Before, до. I come to home always before 6 p.m. Эм. До развала СССР он работал поваром. В прошедшее время он работал работать to work, а работал, как будет, worked. Правильный глагол окончания в конце и проговаривается как т. Он работал he worked. He worked. Он работал he worked. Cook. Итак, до развала разваливать destroy, to destroy. А развал будет the destroying. Так же как плав, плавать to swim, а плавание swimming. Итак, до развала СССР он работал Повелом. Before, перед развалом получается. Before the destroying перед развалом USSR, СССР, USSR, he walked a cook. He walked. прошедшее время walked a cook. Он работал поваром. Итак, до развала. Before the destroying USSR. А, Америка USA а, Советский Союз USSR. А. He worked, he worked a cook. Он работал поваром. Перед уходом, перед уходом. Before going, before going. Уход, going. Я специально такой взял предложение чтобы глагол to go, ходить, был как существительный. Но ну, я уже говорил, going, уход, swimming, плавание, destroying, разрушение или развал. То есть от глагола очень многое образуется существительный в английском языке путем добавления окончания ing Дорогие друзья, на этом наш урок номер 38 завершен. Вы были на канале The English и с вами был Пит Горбатюк. Подписывайтесь на мой канал, кликайте, делайте комментарии. Пока. So long.